Если говорил не нет, говорил другой. И если один говорил не нет, говорил другой. И кто бы подумал, ребята, Жизни его другой. А нынче их вызвал к себе командир, поет песню бой. На запад поедет один из вас, на Дальний Восток другой. На запад поедет один из вас, на Дальний Восток другой. Ну ты мне сказал, друговой. А северный ветер кричал, крепись, ой, Лапой